বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে চলাৰ ছিষ্টেম এণ্ড আৰ্থৰ চাৰি নম্বৰ ভিডিঅ'ত আমি ৰকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত আমি ৰকৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ ইগনিয়াছ ৰক চেডিমেণ্টাৰী ৰকছ আৰু মেটাফৰ্মিক ৰক এই তিনিটা প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ইগনিয়াছ ৰকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰকৰ যি দুই নম্বৰ প্ৰকাৰ চেডিমেণ্টাৰী ৰকছ আৰু মেটাফৰমিক ৰসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ বিষয়ে কি লিখা আছে rocks roll down crack and hit each other and are broke and down in to small fragments called sediments আপোনালোকক আগতে এটা কথা জনাই থওঁ যে ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰাই ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ সৃষ্টি হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ৰক সাধাৰণতে যিবিলাক তাৰমানে ইগনিয়াছ ৰক হয় মল্টেন মেগমা পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই কোনোবা এঠাইত জমা হয় জমা হৈ যোৱাৰ পিছত সেইবিলাক ইগনিয়াছ ৰকত পৰিণত অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক ৰকত পৰিণত হয় আৰু সেই ৰসবিলাক কেতিয়াবা ফাটি যোৱাৰ ফলত নাইবা বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলত এটাৰ লগত এটা আনটোৰ লগত কি হয় সংঘৰ্ষ হয় সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত নাইবা ফাটি যোৱাৰ ফলত সেইবোৰ সৰু সৰু ভাঙি সেইবিলাক গুৰি হৈ সৰু সৰু টুকুৰাত পৰিণত হয় আৰু ইয়াকেই ছেডিমেণ্টছ বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক এই এই সৰু সৰু টুকুৰাবিলাকক কি কোৱা হয় ছেডিমেণ্টছ বুলি কোৱা হয় these sediments are transported and deposited by wind and water এই সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক বা এই ছেডিমেণ্টছবিলাক বতাহে কি কৰে উইণ্ড ৱাটাৰ বতাহ নাইবা পানীয়ে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ গৈ ডেপজিট কৰে জমা কৰে অৰ্থাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত নাইবা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত নাইবা বতাহৰ বতাহ বলি যোৱাৰ কাৰণে সেই ছেডিমেণ্টবিলাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ জমা হৈ থাকে these loose sediments are compressed and harden to form layers of rocks এই চেডিমেণ্টছবিলাক কি হয় শেষত চাপ খোৱাৰ চাপ খোৱাৰ ফলত সেইবিলাক কি হয় হাৰ্ড হয় হাৰ্ডেন হয় আৰু অৱশেষত এইবিলাক এটা কেইবাটাও লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে these types of rocks are called sediments sedimentary rock আৰু এই পাথৰবিলাককেই বা এই ৰকবিলাককেই চেডিমেণ্টছ চেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এই ইমেজটো দেখা পাইছে ইমেজটো লৈ আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰক ধৰি লওক ইয়াতে ইগনিয়াছ ৰকৰ এটা পৰ্বত ইগনিয়াছ ৰক জমা হৈ আছে কি হয় বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় বৰষুণ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় পাহাৰৰ পৰা নিজৰাবিলাক ঝৰ্ণাবিলাক চাই নিশ্চয় চাইছে সেই পানীবিলাক যে প্ৰবাহিত হয় পানীৰ লগত কেৱল পানীয়ে নাযায় তাৰ লগত কিছুমান চেডিমেণ্টছ পাথৰৰ কিছুমান সৰু সৰু টুকুৰা শিল বালি ইত্যাদি সকলোবোৰ পানীৰ লগত কি হয় প্ৰবাহিত হৈ যায় এনেকৈ ধৰক এনেকৈ এনেকৈ পানীৰ লগত কি হৈ যায় শিল বালিবিলাকো প্ৰবাহিত হৈ যায় আৰু সেইবিলাক ক'ৰবাত কি হয় জমা হয় জমা হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক বহু বছৰ ধৰি থাকি তাতে কি হয় কেইবাটাও লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে বৰষুণ যেতিয়া হয় সেই বৰষুণ বৰষুণৰ পানীৰ লগতো কি হয় সেই শিল শিল বালিবিলাক প্ৰবাহিত হৈ যায় ক্ষয় ক্ষতি হয় ইৰোজন ইৰোজন মানে ক্ষয় ক্ষতি অৰ্থাৎ সেইবিলাকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈ পানীৰ লগত সেইবিলাক এই লুজ ছেডিমেণ্টবিলাক কি হয় এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ জমা হয় আৰু জমা হৈ অৱশেষত সেইবিলাক কি হয় কেইবাটাও লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে কেইবাটাও লেয়াৰ মানে তৰপ কেইবাটাও তৰপৰ সৃষ্টি কৰে এই ইমেজটোলৈ লক্ষ্য কৰক এনে এইটো এটা লেয়াৰ হয় ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ হৈছে এনেকৈ আৰু এটা লেয়াৰ আৰু এটা লেয়াৰ এনেকৈ কেইবাটাও লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে চাৰি পাঁচটামান লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এইবিলাককেই ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি কোৱা হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ এটা এক্সাম্পল ইয়াতে দিয়া হৈছে this type of rocks are call sedimentary rock example sandstone বালি শিল যাক আমি কওঁ বালুৰ পৰা যি বালিৰ পৰা যি শিলৰ সৃষ্টি হয় যি পাথৰৰ সৃষ্টি হয় তাকেই চেণ্ড ষ্টন বুলি কোৱা হয় ইয়াতে লিখা আছে made from grains of sand বালিৰ সৰু সৰু টুকুৰাৰ পৰা যি শিলৰ সৃষ্টি হয় তাকেই চেণ্ডষ্টন বুলি কোৱা হয় আৰু এই চেণ্ড ষ্টন হৈছে চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ এটা উদাহৰণ এটা এক্সাম্পল হয় এইটো মনত ৰাখিব এক্সাম্পলটো এইটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ এক্সাম্পল কি চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ এক্সাম্পল হৈছে sandstone These rocks may also contain fossil fuel of plants, animals and other micronisms that once lived on them. এই যে আমার সেডিমেন্টারি যে রক কেতিয়াবা কি হয় ফসিল ফসিল মানে জীবাশ্ম গছ বৃক্ষর গছ গছনির যে জীবাশ্ম নাইবা জীব জন্তুর যে জীবাশ্ম নাইবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যি জীৱাশ্ম এই জীৱাশ্মবিলাকৰ পৰাও কেতিয়াবা চেডিমেণ্টাৰী ৰসৰ সৃষ্টি হয় যে এই গছ গছনিবিলাক যেতিয়া মৰি পুলি গছি নাইবা জীৱ জন্তু মৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া বহু বছৰ ধৰি কোনো এটা ঠাইত জমা হৈ থাকে জমা হৈ থকাৰ পিছত সেইবিলাকৰ ওপৰত কেইবাটাও তৰপৰ সৃষ্টি হয় বা লেয়াৰৰ সৃষ্টি হয় অৱশেষত তাৰ পৰা কি হয় ৰকৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা ফচিল কি ইয়াতে লিখা আছে the remains of the dead plant মৃত মৃত গছ গছনি এণ্ড এনিমেলছ আৰু জীৱ জন্তু মৃত গছ গছনি নাইবা জীৱ জন্তু ট্ৰেপড ইন দি লেয়াৰ যিবোৰে কি কৰে এটা চাপ খোৱাৰ পিছত এটা লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে অপ্ৰক্স পাথৰৰ এটা লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কল ফুচিল এইবিলাককেই ফুচিলছ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক when rock fragments get compressed and hard and to form layers of rocks they are known as ইয়াতে কোৱা হৈছে যেতিয়া পাথৰৰ সৰু সৰু টুকুৰাবিলাকক কি কৰা হয় সৰু সৰু টুকুৰাবিলাকক যেতিয়া চাপ দিয়া হয় বা সিহঁতৰ ওপৰত যেতিয়া চাপৰ সৃষ্টি কৰা হয় এণ্ড হাৰ্ড এণ্ড আৰু সেইবিলাক কি হৈ যায় কঠিন হৈ যায় টান হৈ যায় হাৰ্ড হৈ যায় to form layers of rock hard হোৱাৰ পিছত সেইবিলাকে শিলৰ কেইবাটাও লেয়াৰ বনায় কেইবাটাও তৰপ বনায় দে আৰ নন এজ ইয়াক আমি কি বুলি জানো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলেও কৰিলোঁ যে পাথৰৰ যি সৰু সৰু ফ্ৰেগমেণ্ট আছে সৰু সৰু টুকুৰা আছে সেইবিলাক ভাঙি যেতিয়া এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বতৰৰ ভাৱেই হওক নাইবা পানীয়েই প্ৰবাহিত লৈ পানী প্ৰবাহিত হোৱাৰ ফলত সেইবিলাক যাতে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ জমা হয় আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া চাপৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া সেইবিলাকৰ ওপৰত কি হয় কেইবাটাও লেয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই লেয়াৰবিলাককে আমি ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি জানো তেনেহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব ইগনিয়াছ ৰক ইগনিয়াছ ৰকটো নহ'ব ইগনিয়াছ ৰক যিটো একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিটো ৰক তাক প্ৰাইমাৰী ৰক বুলিও কোৱা হয় মেটাফৰমিক ৰকৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰা নাই মেটাফৰমিক ৰকৰ বিষয়ে আলোচনা আহি আছে ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স ইয়াক আমি কি বুলি জানো ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স বুলি জানো প্ৰাইমাৰী ৰক্স নহয় প্ৰাইমাৰী ৰক্স আৰু ইগনিয়াছ ৰক্স দুয়োটা একেই হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মেটাফৰ্মিক ৰকৰ বিষয় igneous and sedimentary rocks can change in to metamorphic rocks igneous rock আৰু চেডিমেণ্টাৰী ৰেক চেডিমেণ্টাৰী ৰক পৰিৱৰ্তন হৈ মেটাফৰ্মিক ৰকৰ সৃষ্টি হয় কৈছে can change into metamorphic rock igneous rock আৰু চেডিমেণ্টাৰী ৰক পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিৱৰ্তিত হয় মেটাফৰ্মিক ৰসলৈ under great heat and pressure কেতিয়া হয় ইয়াৰ ওপৰত অধিক তাপ আৰু প্ৰেছাৰ দিয়াৰ ফলত তাত চাপ আৰু তাপ দিয়াৰ ফলত হিট দিয়াৰ ফলত ই কি হয় ইগনিয়াছ ৰস আৰু চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ পৰা মেটাফৰ্মিৰ মেটাফৰ্মিক ৰকৰ সৃষ্টি হয় এক্সাম্পল এটা দিয়া হৈছে যেনেকৈ ধৰক ক্লে চেঞ্জেছ ইন টু ষ্টেল বোকা কি হয় পৰিৱৰ্তন হয় চিলেটলৈ and limestone into marble আৰু চূণশিল মাৰ্বল মাৰ্বললৈ পৰিৱৰ্তিত হয় এই এক্সাম্পলটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো মেটাফৰমিক ৰকৰ এক্সাম্পল হয় clay changes into slate slate কিহৰ এক্সাম্পল হয় মেটাফৰমিক ৰকৰ এক্সাম্পল হয় limestone into marble marble কিহৰ এক্সাম্পল হয় মেটাফৰমিক ৰকৰ এক্সাম্পল হয় আপোনালোকে এই ইমেজটোলৈ লক্ষ্য কৰক এইটো ধৰি লওক মেটা ধৰি লওক এইটো ইগনিয়াছ ৰক বা চেডিমেণ্টাৰী ৰক ইয়াৰ ওপৰত কি কি লিখা আছে ইয়াতে হিট এণ্ড প্ৰেছাৰ হিট আৰু প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছে হিট আৰু প্ৰেছাৰ দিয়াৰ ফলত ই কি হৈছে মেটাফৰ্মিক ৰকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে কুৱেশ্যনটো মই বনাইছোঁ which of the following is correct তলৰ কোনটো শুদ্ধ only igneous rock can change in to metamorphic rock একমাত্ৰ ইগনিয়াছ ৰকেই মেটাফৰ্মিক ৰকলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে নহয় দুয়োটাই পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ইগনিয়াছ ৰক আৰু চেডিমেণ্টাৰী ৰক দুয়োটাকেই যদি আমি হিট দিওঁ যদি আমি প্ৰেছাৰ দিওঁ তেতিয়া সি কি হ'ব মেটাফৰ্মিক ৰকলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে এটা নহয় অনলি ইগনিয়াছ ৰক নহয় দুয়োটাই ইগনিয়াছ ৰক আৰু চেডিমেণ্টাৰী ৰক গতিকে এইটো আমাৰ শুদ্ধ নহ'ব ইয়াতে কোৱা হৈছে বি নম্বৰ অপশ্যনত only sedimentary rock can change in to metamorphic rock যে একমাত্ৰ চেডিমেণ্টাৰী ৰককেই হিট বা প্ৰেছাৰ দিয়াৰ ফলত মেটাফৰ্মিক ৰকলৈ পৰিৱৰ্তন হয় নহয় চেডিমেণ্টাৰী ৰক নহয় কেৱল চেডিমেণ্টাৰী ৰকেই নহয় চেডিমেণ্টাৰী আৰু ইগনিয়াছ ৰক দুয়োটাকেই হিট আৰু প্ৰেছাৰ দিয়াৰ ফলত মেটাফৰমিক ৰকলৈ ৰূপান্তৰিত হয় চি নম্বৰত কোৱা হৈছে both igneous and sedimentary rocks in can change in to metamorphic rock হয় এইটো শুদ্ধ হয় যে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ইগনিয়াছ আৰু ইগনিয়াছ ৰক আৰু চেডিমেণ্টাৰী ৰক দুয়োটাকেই প্ৰেছ প্ৰেছাৰ নাইবা হিট দিয়াৰ ফলত মেটাফৰমিক লকলৈ ৰূপান্তৰিত হব পাৰে এইটো শুদ্ধ হয় দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে নান অফ দি এবভ ওপৰেৰ এটাও নহয় ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে এইটো আমাৰ এনসাৰ হব না ওপৰৰ এটাটো আমাৰ শুদ্ধ হয় চি গতিকে ডি নম্বৰটো ভুল হব ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ ৰক চাইকেল ৰক সাইকেলনো কি চাইকেল মানে চক্ৰানুক্ৰমিক চক্ৰ যিটো মানে ঘূৰি থাকে চাইকেল মানে ঘূৰি থকা অৱস্থা ৰক চাইকেল পাথৰৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰা চেডিমেণ্টাৰী ৰক হয় আকৌ চেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ পৰা মেটাফৰ্মিক ৰক হয় নাইবা ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰা ডাইৰেক্ট মেটাফৰ্মিক ৰক হয় আকৌ মেটাফৰ্মিক ৰক কি হয় মল্টেন মেগমালৈ পৰিৱৰ্তন হয় মল্টেন মেগমা হৈ সেইবিলাক আকৌ কি হয় লাভাৰ আকাৰত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগলৈ ওলাই আহে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত ওলাই অহাৰ পিছত সেইবিলাক আকৌ কুল ডাউন হয় ঠাণ্ডা হয় চেঁচা হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত বতাহ লাগে বতাহ লগাৰ পিছত সেইবিলাক আকৌ কি হয় হাৰ্ড হয় টান হৈ ইগনিয়াছ ইগনিয়াছ ৰকলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এইটো যি পৰিৱৰ্তন এই যি এই পৰিৱৰ্তনটো এই পৰিৱৰ্তনটোকে কি কোৱা হয় ৰক চাইকেল বুলি কোৱা হয় লিখাই আছে আপোনালোকে পঢ়িলেই গম পাব one type of rock changes into another type under certain condition in a cyclic manner কৈছে যে চক্ৰানু চক্ৰানুক্ৰমিকভাৱে one type one type of rock এক ধৰণৰ শিল বা পাথৰ পৰিৱৰ্তন হয় আন এটা শিললৈ আন এটা ধৰণৰ পাথৰলৈ বা শিললৈ চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যন বিশেষ কিছুমান পৰিস্থিতিত কিছু বিশেষ কিছুমান পৰিস্থিতিত এক ধৰণৰ শিল বা এক ধৰণৰ ৰক আন এটা ৰকলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে this process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle এই যি পৰিৱৰ্তনৰ যি প্ৰচেছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ প্ৰচেছ যিটো এই পৰিৱৰ্ এই পৰিৱৰ্ পৰিৱৰ্তনটোকেই ৰক চাইকেল বুলি জনা যায় আপোনালোকে এই ইমেজটো নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে ইমেজটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াতে লিখা আছে মেগমা এই মেগমাবিলাক কি হয় লাভাৰ আকাৰত কি হয় পৃথিৱীৰ উপৰিভাগলৈ ওলাই আহে ভাগত ওলাই অহাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত বতাহ লাগে বৰষুণ হয় বৰষুণ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক কি হয় ঠাণ্ডা হৈ যায় চেঁচা হৈ যায় কুল ডাউন হৈ যায় কুল ডাউন হৈ যোৱাৰ পিছত ইগনিয়াছ ৰকলৈ পৰিৱৰ্তন সেইটো লিখাই আছে ইগনিয়াছ ইগনিয়াছ ৰকৰ ওপৰত আকৌ কি হয় বৰষুণ হয় বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় বৰষুণ হোৱাৰ পিছত পানী প্ৰবাহিত হয় পানী প্ৰবাহিত হোৱাৰ ফলত কি হয় হৈদাৰিং এণ্ড ইৰোজেন হয় হৈদাৰিং অৰ্থাৎ বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কি হয় আৰু বৰষুণ হোৱাৰ ফলত কি হয় ইৰোজেন হয় অৰ্থাৎ এইবিলাক সৰু সৰু টুকুৰাত পৰিণত হয় নাইবা ভাঙি সৰু সৰু টুকুৰালৈ পৰিণত হয় আৰু সেইবিলাক পানীৰ লগত কি হয় পানীৰ লগত ভাহি আহি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত জমা হয় ছেডিমেণ্টছৰ ৰূপত এই চাইছেনা সৰু সৰু টুকুৰাত জমা হৈছে ছেডিমেণ্টছ মানে সৰু সৰু টুকুৰা সৰু সৰু টুকুৰা হৈ এই চেডিমেণ্টছবিলাক ইয়াতে কি হৈছে জমা হৈছে আৰু এইবিলাক এইবিলাকক এইবিলাক কি হয় শৃংখলাবদ্ধভাৱে যোৰা লাগি যায় এইবিলাক এইবিলাক পিছত কি হয় লেয়াৰ বনায় এটা লেয়াৰৰ ওপৰত আনটো লেয়াৰ তাৰপিছত আনটো লেয়াৰ এনেকৈ লেয়াৰ বনাই পিছত এইবিলাক কি হয় চেডিমেণ্টাৰী ৰকলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আকৌ ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ ওপৰত যেতিয়া হিট আৰু প্ৰেছাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া সেই ছেডিমেণ্টাৰী ৰক আকৌ কি হয় মেটাফৰ্মিক ৰকলৈ পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক তেনেকৈ ইগনিয়াছ ৰকৰ ওপৰত যদি আমি হিট বা প্ৰেছাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰাও মেটাফৰ্মিক ৰক হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ igneous rock under great heat and pressure it can change in to metamorphic rock আকৌ কি হয় এই মেটাফেৰমিক ৰক আকৌ কি হয় মেলটেন মল্টেন মেগমালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ আকৌ লাভা হিচাপে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগলৈ ওলাই আহে এই যি চক্ৰ এই যি পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তনটোকেই আমি ৰক চাইকেল বুলি কওঁ ইয়াতে লিখা আছে চাওক হুৱেন মল্টেন মেগমা কুল যেতিয়া মল্টেন মেগমাবিলাক কুল হয় চেঁচা হয় ইটছ ইট ছলিডিফাইজ আৰু এইবিলাক কঠিন পদাৰ্থত পৰিণত হয় টু বিকাম ইগ্নিয়াশ্ৰক কঠিন পদাৰ্থত পৰিণত হৈ ইগ্নিয়াশ্ৰক হয় this is igneous rocks are broken down in to small particles that are transported and deposit to form sedimentary rocks সেই ইগ্নিয়াছ ৰকবিলাক আকৌ ভাঙি সৰু সৰু টুকুৰাত পৰিণত হয় আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গুচি গৈ ক'ৰবাত জমা হয় আৰু জমা হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক কিছুমান লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে এইবিলাককে আমি ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি কওঁ বা ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি জানো when the igneous and sedimentary rock are subject to heat and pressure the change in to metamorphic rock যেতিয়া ছেডিমেণ্টাৰী ৰক আৰু ইগনিয়াছ ৰকক হিট আৰু প্ৰেছাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া সেই দুয়োটাই can change in to metamorphic rock সেই দুয়োটা মেটাফৰ্মিক ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় বা ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে the metamorphic rocks when are still under great heat great heat and pressure melt down to for molten magma আকৌ মেটাফৰ্মিক ৰকৰ ওপৰত যেতিয়া গ্ৰেট হিট এণ্ড প্ৰেছাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া সেইবিলাক আকৌ গলি কি হয় মল্টেন মেগমা হৈ যায় this molten magma again cool down এই মেল্টেন মগমাবিলাক আকৌ যেতিয়া পৃথিৱীৰ উপৰিভাগলৈ ওলাই আহে সেইবিলাক আকৌ কি হয় চেঁচা হয় কুল ডাউন হৈ যায় এণ্ড চলিডিফাই আৰু টান হৈ যায় কিন্তু ইগনিয়াছ ৰক টান হৈ ইগনিয়াছ ৰকলৈ ৰূপান্তৰিত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় আপোনালোকে পাথৰৰ শিলৰ যি তিনিটা প্ৰকাৰ সেই প্ৰকাৰৰ বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে বুজাত যদি মোৰ বুজোৱাত যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আহোঁ আমি পাথৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে শিলৰ কি ব্যৱহাৰ কি কি কামত আমি এই ৰকবিলাক বা শিলবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ hard rocks are use for making roads আমি জানোৱেই এইবিলাক কথা সেইবিলাক আমি দৈনন্দিন চায়েই থাকোঁ পাথৰবিলাক সাধাৰণতে ৰাস্তা হাউচেছ ঘৰ এণ্ড বিল্ডিং অট্টালিকা ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে দুটা উদাহৰণ দুটামান উদাহৰণ দিয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন অলৰেডি আহিয়ে গৈছে পুৰণা যিবিলাক পেপাৰ আছে সেই পেপাৰবিলাকত মই কুৱেশ্যন অলৰেডি চাইছোঁ কিন্তু কুৱেশ্যনটো ইয়াতে মই ইনক্লুড কৰিব পৰা নাই কুৱেশ্যন আহিছিল তাজমহল আৰু ৰেড ফুটৰ ওপৰত তাজমহল ৰেড ফুট কিহেৰে কোন ধৰণৰ পাথৰেৰে নিৰ্মিত কি ধৰণৰ শিলেৰে নিৰ্মিত the Red Fort is made of red stone Red Fort red sand স্টোনেৰে নিৰ্মিত ৰেড ফোৰ্টটো কিহেৰে নিৰ্মিত ৰঙা বালিয়া পাথৰ যাক বালিয়া পাথৰ বুলি কওঁ যাক আমি ৰঙা ধৰণৰ এক প্ৰকাৰৰ বালিয়া পাথৰ আছে বালিশিল আছে সেই ৰঙা বালিশিলেৰে ৰেড ফোৰ্ট নিৰ্মিত যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামেই দিয়া হৈছে ৰেড ফোৰ্ট ৰেড মানে ৰঙা আমি জানো ৰঙা বালি শিলেৰে ৰেড ফৰ্ট নিৰ্মিত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন হয় এই লাইনটো কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে ইয়াৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিছোঁ নেক্সট আৰু এটা ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহিছিল তাজমহলৰ ওপৰতো এটা কুৱেশ্যন আহিছিল the Taj Mahal is made of white marble Taj Mahal কিহেৰে নিৰ্মিত হোৱাইট মাৰ্বল যে আছে সেই হোৱাইট মাৰ্বলেৰে তাজমহল নিৰ্মিত আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেড ফুটৰ ছবি দেখি আছে এইটো তাজমহলৰ ছবি হয় ৰেড ফুটটো ৰেড ষ্টনেৰে নিৰ্মিত আৰু তাজমহল হোৱাইট মাৰ্বলেৰে নিৰ্মিত এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিয়ে নহওক আজি আমাৰ আলোচনা ইয়াতেই সমাপ্ত থেংক ইউ